tô aqui no lado batendo uma punheta. Quando vejo o tamanho, gosto de comigo. Vídeo novo no canal, mano, Assisti. Como assim? Hum, tá estranho esse bagulho aí. Ai, ai. Ai. Fudeu, mano. Isso não é da hora, mano. Isso não é da hora, mano. Se não é da hora, não entra nesse vídeo. Sai desse vídeo agora. Mentira, mano, continua esse vídeo aqui, mano, porque eu tô falido, velho. Esses últimos tempos, meu canal tá falindo. Eu tô falando isso esses últimos tempos pra dar mais emoção, porque é desde o começo até o final, mas ele tá... Subir tá caindo, tá ligado? Mano, meu canal cada vez mais tá falindo que as visualizações tá caindo, cara vai caindo, like tá caindo, cada vez tá caindo tudo, mano, nesse canal. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, o que, que tá acontecendo nesse canal, mano? Esse canal cada vez tá falindo mais, mano. Não tem como. Seguinte, mano, eu vou, canal, vou falar pra vocês aqui porque meu canal tá perdendo a frequência de vídeo e porque meu canal também tá, tá caindo cada vez mais. Galera, pra quem me acompanha desde o meu começo, eu acho que ninguém, né, pessoal? É, o YouTube ele tem uma, uma coisa que eu acho que muitos criadores, ou é criadores aqui, sabem, o sistema de divulgação, de divulgação, né? Tipo, a divulgação recomendada. O YouTube divulga teu canal, e se você ficar muito tempo sem postar vídeo para divulgar seu canal, o seu canal vai decair cada vez mais. Isso tá acontecendo com o meu canal. Eu posso gravar qualquer tipo de conteúdo, um conteúdo da hora, um conteúdo foda, mano. Um conteúdo, mano, pode ser um melhor pica. Mas não vai dar, porque vai dar aquela receita. Que é, é tipo, porra, mano, é bolo, mano, da receita. É tipo a visualização, como que o vídeo vai, como que o vídeo dá, o comentário, o like não vai ser igual mesmo antiga. Porque, mano, eu acompanhei muito meu canal, eu analisei meu canal bem, tipo, bem antes. E o público do meu canal, quando eu postava um vídeo, mano, o pessoal assistia. Hoje, eu posto vídeo, mano, pode ficar até 3 ou 4 visualizações no canal. Ninguém vai ver. Eu não tô mentindo aqui, eu tô sendo sério, eu não tô fazendo piada nenhuma. Ou tô... Vixe, Maria Mistério. Se tá esse canal, mano, se você for inscrito no canal, mano, compartilhe porque eu vou tentar ressuscitar o canal, voltar como era antes. Então, mano, por favor, mano, faz isso por mim. Eu quero que vocês me ajudem aqui no canal do YouTube. Beleza? Então, obrigado pelo vídeo. Deixa o like aqui no canal. E, mano, esse, agora o vídeo vai ser segunda e terça, tá? Beleza? Então, mano, segunda e terça esse vídeo, porque sexta certeza, terça e sexta-feira vai ser o próximo vídeo. Fechado, mano? O próximo vídeo tá foda demais. Eu acompanho lá, mano, que vai ficar da hora. Falou, viado. E fui, mano.